L214 est une association de protection animale qui considère que tous les êtres ayant des sensations et des émotions doivent être protégés. L214 tire son nom d'un article du Code rural français qui reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. L214 s'est donné pour mission première de dévoiler la réalité cachée de l'élevage, ce que l'industrie agroalimentaire ne montre pas. En France, la majorité des élevages sont des élevages intensifs. Ce sont des lieux clos, sombres, dégageant une forte odeur d'excréments. On y trouve souvent des cadavres en décomposition. Les animaux y sont entassés par milliers. leur courte vie, ils sont entassés dans des bétaillères et conduits à l'abattoir. manger de la viande, manger des œufs, manger du lait, manger des poissons ça implique une cruauté inhérente à la production sur les animaux. Et à L214, nous nous mobilisons pour rendre compte de la réalité des pratiques les plus répandues, les faire évoluer par des campagnes d'information et de sensibilisation. Mais quels que soient les modes de production, les animaux finissent tous par être tués. Pourtant, nous n'avons pas besoin de produits d'origine animale pour vivre en bonne santé. C'est pourquoi L214 lutte aussi pour sortir de l'ère des abattoirs. L214 agit pour un monde moins violent. Un monde plus juste dans lequel les animaux ne seront plus réduits à des marchandises ou à de la nourriture. Pour changer le sort des animaux, aidez L214.